उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित आई बी चंद्रकला के बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने आप को किसी अभिनेत्री से कम नहीं समझती चंद्रकला के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें दिन में कई बार कपड़े बदलने का शौक रहा है जबकि होता यह है कि डीएम को कई बार भोजन करने का भी समय नहीं मिल पाता था लेकिन चंद्रकला दिन में कई बार अपने कपड़े बदलती थी यह भी कहा जाता है कि 13 और 15 जनवरी 2016 को फेसबुक पर जो उन्होंने अपने फोटोज लो, लोड किए उन फोटोज में स्पष्ट साबित होता है कि वे दिन में कई बार कपड़े बदलती रही हैं। वह यह भी है कि घोटाले और छापेमारी के बाद चर्चा में आई आई एस अफसर बी चंद्रकला नौकरशाह रहने के बावजूद वे अपने तेवर और नखरे किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं रखती थी सोशल मीडिया पर उनकी सैकड़ों तस्वीरें उनके जिला अधिकारी बनने के बजाय किसी मॉडल का प्रोफाइल होने का आभास देती थी सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि मेरठ बुलंदशहर और बिजनौर जिले में कलेक्टर रहते हुए बी चंद्रकला नियमों को तोड़ने की भी आदि रही हैं खुद सोशल मीडिया की शौकीन रही हैं लेकिन जब किसी युवक द्वारा उनके साथ सेल्फी ली गई और उस सेल्फी को फेसबुक पर पोस्ट किया गया तो चंद्रकला ने उस युवक पर मुकदमा दर्ज कराकर उसे चौदह दिनों के लिए जेल भिजवा दिया यह यह किस्सा भी बेहद चर्चा में रहा है और कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि चंद्रकला अपने अनुसार जीवन जीने की आदि रही है उन्हें नियम कायदों की कभी कोई परवाह नहीं रही